naye tutegeeza nti ng'ennaku z'omwezi kumi lwe lwaleero lwe bagenda okutandika okugaba eddagala erya astrazenac kakati tugenda kutegeera baliwo abaso abagenda okusookerwako okufuna eddagala lino eddagala lya covid-19 enteekateeka zonna zikoleddwa okwongera okulabika nti abantu bagenda kuligaba mu feses bagenda kuligaba mu feses era bagenda kutandika n'abasawo mudwaliro ekkulu emulago getufuna mulago national referal hospital eddagala litandise okugabibwa entebe regional referal hospital abaayo nabo leero lwe batandika okufuna eddagala yabadde ayogerezeganyako ne bannamuwulire minisita w'ebyobulamu dr jen ruth achang yagambye doozi zino ezayongera okubanga zaleeteddwa zigenda kusooka kuweebwa abantu abali valunebo abantu bano nga ddala kituufu bali mu mbeera eh, basobozesa okwanguwa okufuna ekirwadde kino ekya covid-19 batunuulidde gurupu ezaabamu kwabo abantu abali essential essential workers mwe muli abasawo leero bagenda kufuna doozi omuli abasomesa bagenda kufuna doozi security personnel ab'ebyokwerinda abantu abakuze mu myaka okuva ku myaka ataano okwambuka waggulu butirivu bulambalamba mugenda kufuna eddagala lino erya astrazenac mu abo mugenda kubeera mu uh, agasa kagambye nti mugenda kubeeramu n'abakola ku kisawe kyennyonyi abakola ku kisawe kyennyonyi entebe bagenda kufuna eddagala bahudu bagenda kufuna eddagala abamawulire midia hmm. sibagenda kufuna eddagala eh, era ndirinze wetesitesi bali kukube ndagala hmm? lya covid bakozi baba bali chukuba batugema baba tu bali tukuba wanondoza kuchibega bega ngo eh, ngo batu kubango ba polio ngo batu kubango ba polio eh olimwetegefu eh. ani gwenze gwe ate eh, nzenso bolo kwe nange ndi wa media eh eh wetese tese yakumala kusoka kusala yola kabiri manyenti allah ochitiba ndi dagala ne mnywa <laughs> waliteka teka, teka. waswa haluna mukifumbira mch, omukwano gwe kumuyambi habo native research mm. network otuuse wa mukole dagala lya covid obuli eh. hey. awo yuguma buyugu ali mukola dagala hanyo ah, ateka kadi aba habo e eh, wamma aba habo eh, e, wa habo aba habo mutudde waswa haluna mukifumbira awo eka mu hey. chichi katongero kubanga manga tugakuwa abagenda okufuna eddagala nkuyamba abakola kusaba ekyennyonyi bapairoti naba alina okufuna eddagala lino midiya tugenda kulifuna tuwa guiders oba guide bano abatambuza abantu abalambula uh, abantu abakola mu bank abantu abakola ku office evunanyizibwa ku bantu okuyingira n'okufuluma mu uganda ekitongole kya world life authority bagenda kufuna eddagala lino uganda revenue authority nabo bagenda kufuna ku ddagala lino ku fast batch eno esoose abo abantu bagenda kufuna ku ddagala bino wammanga bikulu nnyo sebwoba nnyabo <laughs> bigenda kufanaganako nga bwolaba ndaga muntu kubanga bagenda ogenda kufuna id omuntu amaze okugemebwa bajja kukuwa id eraga mm. nti ddala kituufu hud bamugemye bamugemye era waliwo time ejja okutuuka nga hud ayagala kugenda bweru wa ggwanga nabo waakamawulire wano mm. nti ayagala okgenda okukola hijja naakola hijja mugwanga era saudi arabia otekera okubeera ngaolina id eyo ekulaga nti jamaani ono bamukuba eddagala lya mm. astrazanac mm. ate eddagala lyaffe lifanagana lya saudi kuba eh. ne saudi bagenda bawa astrazanac naffe tugenda kufuna astrazanac mm. ndowooza tewaliwo njawulo waliwo enjawulaawo tewali tewali doozi gye bafunyeko naffe gyetugenda okufunako eryaffe liva mu buyindi erya saudi arabia kiri nti kampani yemu erigaba covax Eh. katusabe katonda kibere kuberanga enkola ya mu china nti omu china batugamba mm. omu china ogendayo esimu ogiraba gyolina eno mm. nagamba nti oyagala simu kikaki ntinjagalaobo ebbeeyi yo tekino kikabwe aha mm. kati ebbeeyi eyo eri ekisimu ekikabwe kityo nga bwekiba kigudde mu mazzi tekikosebwa eh. niwawawo eri ngaogikubisa olunaku lumu newunga eh, eh, kakati kisinzira kubeyo joyimiride nainge simu chika chifanagana nge chika chifanagana nienge beyi mm. ya ukana matiri yoko gamba omutindo kwa ukana ni mm. matiri ya gubateka mu katusabe kuveku vaccine ah. mm. siku langa bitu zalira makai bia zalira kunsiku polisi ilabudi ha polisi ilabudi onako regulo mm. abakulembeze b'ekibiina kya national unity platform mm. balese fayiro empitirivu ddala ne baziteeka ku meeza mm. fayiro zino nga zirimu empapula ennyingi ddala empapula ezo oluvannyuma zetwategedde nti zaabadde dr forms okuva mu bitundu ebyenjawulo ebya uganda ezooleka nti kyagulanyi robert sentamu yalina okulembera eggwanga lino okusinziira ku bannakibiina kya national unity platform kyagulanyi ng'agamba nti yawangula akalulu n'ebitundu ataano mu bina n'obutundutundu kumi na mwenda ku buli kikumi era n'agamba nti singa drfomuzi tezaakwatibwa babyakwerinda yandibadde awangudde akalulu kano n'ebitundu kinaana ku buli kikumi naye bino bye batadde ku mmeeza biraga nti yawangula n'ebitundu ataano mu bina ku buli kikumi ataano mu bina n'obutundutundu kumi na mwenda ku buli kikumi mm. era n'asaba abannayuganda bonna okugenda babanja obuwanguzi baabwe mu mirembe kyagulanyi ng'agamba yakoze eddoboozi lyabadira eddakiika nga kkumi na bbiri kkumi na bbiri era eddoboozi ero ligenda mu maaso n'okusaasaana ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo ne mu groups ez'enjawulo eza social media kwessa ne inbox ez'enjawulo oba oliawo olinga akakuweereza mm. ng'akasaba bannauganda okwekalakaasa mu mirembe kyagulanyi ng'agamba nti ebbanga lyonna babadde bagoberera amateeka era mu kwekalakaasa kuno bo baagala kwekalakaasa nga tebamenye mateeka wabula poliisi egamba nti kino tegenda kulabika ngaekikkiriza gwe wenna ayagala okwetaba mu kwekalakaasa wandivudde awaka ng'omaze okuseetinga buli kimu ngaobagambye nti banziika wali muyembe oba ngaobagambye nti sigenda kudda ŋŋenda naye bwe munoonya munoonyeze mu babyakwerinda bagamba tugenda kubakwata kyagulanyi ng'agamba nti ng'ayita mu article 29 ekkiriza omuntu yenna okwekalakaasa nga talina kissi kyonna mu mirembe nga takosezza ddembe lya muntu mulala wabula poliisi egamba nti kyagulanyi bino abyogera mu bigambo naye olwedde bo baafuna dda enteekateeka ennene eyoleka nti bano baagala okwekalakaasa nga bakola effujja ery'amaanyi ekintu poliisi kyetagenda kukkiriza okusinziira ku deputy inspector gen of police amyuka omuduumizi wa poliisi ya uganda meja geno paulo lokech mm. the lion of mogadishu eyakuba emundu mu mogadishu n'asesebula abaali shababu bonna agamba tutuuse okusesebula aba national unity platform agambye bagenda kukurashinga crash okimanyi kubetenta kukuba okubetenta abo bonna abalowooza nti bagenda kwekalakaasa mugwanga uganda tetusobola kukikiriza enkola tetusobola kugikiriza wano tetusobola kukiriza muntu yenna kuzanyira ku ddembe lyabannauganda paulo lokeki deputy inspector general of police the lion of mogadishu nakubulira ebimukwatako wano twali wano ne kayungo hakim mm. tukubulira ebimukwatako onagamba tebagenda kukkiriza lwansonga baafuna amawulire okuvira ddala ku lunaku olwa mande nti bano baalina enteekateeka ey'okutabangula emirembe mu uganda n'okwonoona emirimu gy'abannaabwe mu kibuga kampala era agamba enteekateeka zonna bazirina oyo yenna asuubira okuvaayo agende yeekalakaasi vaayo nga weeteeseteese nti ekigenda okutuukako si kyekyabulijjo kyagulanyi abawagizi be ye yabasabye bakalakasa emirembe wawula ab'ebyokwerinda bagambye temukigeza wadde mugamba nti mwagala kwekalakasa mirembe fe tukimanyi tewali mirembe mwe mugenda kwekalakasiza tebagenda kukkiriza muntu yenna kwekalakasa mu uganda poliisi bwetyo bwegambagambye nti tewaliiwo gavumenti mm. esobola kukkiriza kikolwa bwekiti impunity kubeerawo azefu nti eggwanga mm. kugamba liryawo lyakuzanyira mu buzanyizi muleme kwonoona buddemuleme kulonoona budde agambye muleme kwonoona budde lokesh mm. mudde ku mirimu gyammwe bannayuganda basalawo ngaennaku z'omwezi kumi na nnya omwezi ogwa januari nebagenda nebalonda banange mukirize muwe ekitiibwa bannayuganda abasuula akalulu kabwe banayuganda mubawe ekitiibwa Uh, ah, mubigambo bye omanyi batera kwogera luzungu hey. Eh. olumu if somebody thinks this is a failed state mm. to play around with you are wasting your time ah. yonna ah. hajoli gyosinzira okubanga otumbure pal of africa radio asabye bannayuganda mujjukire Mm. mwina business mm-hmm. temukiriza muntu kutataganya temukiriza muntu nomu yenna kutataganya business zamwe abantu baziza yabana ku masomero banonya school fees mm. mudde yo ku mirimu jamwe mutandike okukola temukiriza abantu abo bagala kutataganya mirembe jamwe woma mwegene munonye pepa katandoli atakule watamusiwa mm. dos bajja kujimuwa nkwebaza okukkiriza okulabika nti oyongedde okubanga otambudde naffe ku 1msav katonyezemu enda kula lyomuntu wa bulijjo hood property consultant limited nkuyita gwakyaganya okubaako ona olaga <laughs> otya okukyala mu nyumba z'abantu emyezi egijjawo mu maaso eh, tuyingira ramadan tuyingira ramadan tunaatera okuyingira ramadan omuwulu tasiiba ramadani eh. banangu <laughs> mukiba ate ate ni mukola mulimu ni mukwekola ku muli omwezi tuli mu gwa kubiri gwa kusatu hood eh osiba eh sesiba mande mande mande wanda bandi tindu lisu agambya atya tondo lisu mm apode ona agamba ebyobulamu bya John Pombe Magufuli it's a grave public concern mm -hmm. abantu baba betaga okubimanya jukira abobuyinza mu Tanzania babadde bakweka mawulire ga tunga eh, era era tindi rusu mm. ayogera bino ngatali mugwanga lya Kenya mugwanga lya lya <laughs> Belgium tali mugwanga lya Tanzania kali tugenda mas urwa muwangu la mukaruru nagamba bagala kunzita naduka mugwanga lya Tanzania tiyalina na musajja kulai kulai ah, ah, ah, kulaiza yagamba ah, obulamu bwange buli mumatiga ne banne bonna <laughs> waliwo abasajja babayitanga ba god bless lema eh. bonna badduka mu ggwanga nga bwe baali mu kibiina kya kyadema mm. then kati tundu liso agamba ebyobulamu magufuli yaani mu ggwanga muno okubeera nga n'ebyobulamu bye babikweka bakukuta bukukusi bannansi b'eggwanga erya tanzania balina okumanya ku bulamu bw'omukulembeze waabwe bw'abanga kituufu nga ye mukulembeze w'eggwanga eryo yaani okukweka abakulembeze bangi baze balwala mu ggwanga erya tanzania ng'ebyobulamu byabwe biragibwa mu lujjudde era ne balangirira nti pulezidenti yalwadde kino pulezidenti yalwadde kino era awo wenyini wooli mm. kuba mu kwaba otindirusi bamenyi mm. kikwete bwe yali nga ayina prosete sajale nga bagenda mulongoosa eh, prosete sajale mm. ensi yakitegeera ensi yategeera nti mukapa Mm. Eh, bubaliwo eh, enkyukakyuka ensiyafuna kiyitibwa eh, hip replacement eggumba eryo erya hip nga lyetaaga okukyusibwa ngaalina ekizibu e, e, eggwanga lyategeera mwalimu era naye abantu nebategeera mm. kati john bombe magufuli yaani yaani abantu gwe batateekeddwa kumanya mm. mwalimu yali atawanyizibwa ekirwadde ekya lukemia yes, bakitegeera john pombe magufuli mm. atayagala kutegeera nti ddala ye mulwadde ye maama kiki bamukola mukati bakiagambaagfuo <laughs> eh. era muwulire getongera okubanga tufuna okuva mu ggwanga erya tanzania mm. babategeeza nti kati bateekeddwa ebintu bino biteeka mu nkola asaba bannansi b'eggwanga erya tanzania mwami tundi rusu tindu lisu mm. okwongera okulabika nti ddala kituufu bakirize ekirwadde bakirina bakirize butyo basobola okulabika nti bakyewala era bakole enteekateeka bafune eddagala lino kusinzira ku tindulisu mukwano bwati bwayongera okubanga tutegeeza so john pombe magufuli amalio getongera okubanga tufuna okuva munda mu ggwanga erya kenya gwongera tutegeeza nti musajja mukulu ekirwadde kya covid-19 yandiba ngaali butoola nakyo mm, jukira nti world health organization bavuddeyo nga balabula eggwanga era tanzania ebbanga ddene nga babagamba tanzania bannanga ekirwadde kigenda kubatta kibamalewo tusaba gavumenti ebeeko kyekola okulabika ng'etangira okusasaana kw'ekirwadde kya covid ne gavumenti ya tanzania ng'egaanye ne babagamba mugende mufune vaccine eya covid embeera eri ewammwe yeeraliikiriza cases eza covid kumpi buli lunaku babadde bafuna cases eziri waggulu wa 19 n'omusobyo mu ggwanga lya tanzania bukyanga covid ajja wadde babadde tebafulumya world health organization negamba eggwanga erya tanzania mutandike okufulumya alizaati tumanye ekiri ewammwe tumanye tuyinza obbakwatirako tumanye bwe muyimiridde ku kirwadde ekyo ne bagaana era olunaku olw'omukaaga director general owa oba owa world health organization mm. ayitibwa tedros uh, edhanom yavaayo ku lwomukaaga n'abagamba bannange mwogere mu ripootinge we muyimiridde ne bagaana kati pulezidenti abadde akulemberamu ekyo john pombe magufuli jukira nti aliku ekisanja kyekyokubiri hmm. mu offisi eno yobukulembeze bwaggwanga erya tanzania kyekisanja kyekisemba era ababaka ba palamenti abekibiina ekya john pombe magufuli batandika okusugumiza baga nti puresidenti tubadde tusaba otandika egikwatako tubadde tusaba otandika egikwatako era era n'abaga nti tayagala kumenya mukwata ku ssemateeka nga bwe tukiraba mu mawanga amalala munanga muli egongedde okubanga gafuluma gomulungi atuuza ku kikumi musanvu katonyeze mwenda kula lya mutwa bulijjo mm. john pombe magufuli ekirwadde kya covid-19 yandibanga ali butoola gye buvuddeku katono yategeeza amawanga ga east african, uh, east african countries n'abategeeza naga nti ezo masiki zemwambala za feke ezo feke mm. masiki ezo eddagala yavaayo nalikuba naga nti eryo eddagala temugeza nemulikozesa eddagala eryo fu mwestiminge ebibya social distancing kudiru ki mbu muggalawo hmm. mizikiti zonna measures yazikuba zonna muggalawo kyaki olwo hmm. katonda mwenamutendereza mutya katonda yandibanga ali mu ggwanga lino erya tanzania era atwagala nnyo era atwagala nnyo madde njagala kunoonya ku ddoboozi lyamagufuli ngaayogera ku covid eryo ddoboozi eryo ukirakangezeeko ku lino dinoonye tulabe nga tulifuna yagaana okukkiriza eddagala kati essaawa eno simulamu bulungi simulamu bulungi John Pombe Magufuli katulabe batusobola kufuna ku ddoboozi lye uh, hudu nga bayongera okubanga mukwano anoonyerezaawo tulabe nga tufuna ku ddoboozi lye erya John Pombe Magufuli amawulire begati bwegalifulumye okuva mu ggwanga erya Tanzania John Pombe Magufuli obulamu bwe si bulungi omulungi atuwuliriza ku Pearl of Africa Radio amawulire bwegatyo bwegongera okubanga gafuluma eee <laughs> waliwo naayita wano sudaani nagiyita sudaani webale nnyo webalire eddala okukkiriza okwongera okubanga tambula fenna oli mu program the inside story dakiike bulakumi zokokwera saawa 5 ezokumakya gonnaku luno olwaleero kkiriza nkujjukiza banafe mafican tours and travel agency limited mafican tours and travel agency limited e, abeegulidde erinnya ensangi zino mu kufunira abaana abasoma nga erya burundi digambye kasoli ava e uganda tetukyamwetaaga omulungi atuiza ku kikumasanvu katonyeze mwende kkulali omuntu wa bulijjo kenya yagamba kasoli waffe alimu ebintu ebitali birungi hmm. ava e uganda kasooli wa uganda alimu era beeraliikirivu singa bongera okuba nga bamukozesa bannansi b'eggwanga erya kenya bandifuna ekirwadde ekya kansa singa basigala nga bakozesa kasooli wegwanga eya uganda anange <laughs> ababaka ba paliamenti mu ggwanga uganda bagamba nti uganda naye erina okuzira ebintu ebiva e kenya kuba bagamba nti kenya kino erabika ekikoze kagenderere kwagala kwesammula bintu biva mu uganda bateekawo obusongasonga obulemesa uganda okutunda ebintu byabwe ebwe e, e, e kenya kuba basooka kulemesa poutry products eziva mm. mu uganda nga bagamba nti enkwata yaazo n'entereka si birungi tebatereka bulungi bannauganda after harvest tebamanyi kutereka bintu byabwe era bano bagamba nti waliwo obuwuka obufukafuka ku kasooli yes nga bumufukako obutwa era obutwa obwo bulwaza ekirwadde ekya kansa bagamba nedda kasooli ava e uganda uganda mu mwezi gwokka ogwa januari twasobola okutunda ensawo za kasooli emitwalo ataano mu ebiri mu enkumi ssatu munda mu ggwanga erya kenya munda mu ggwanga erya kenya era kenya yebadde esinga okugula kasooli waffe asinga okubeera omungi kati kenya bagamba kasooli wammwe alina ebizibu entereka yammwe gye mumuterekamu waliwo obuwuka obufukirafukira kasooli n'obumulya kakati bagamba aa ah, ah, ah, kasooli wammwe tali ku mutindo nalengedde sipiika wa uganda mukyala mm. rebeka litwala kadaga ngaagamba ministry evunanyizibwa ku birime asobole okujja okunyonyola kiki ekiviiriddeko kasooli waffe eggwanga erya kenya okumugoba era mm. kizibu kyekyo kino kyo kitandise ddi gafulumye nga ne burundi egamba nti aa kasooli ava e uganda nedda bannange nedda bannange temuddamu mutuleetera era eh, bagamba nti omusulo gw'obuwuka ogwo gulimu ekirungo ekitibwa aflatoxins oba mycotoxins ebirungo ebyo bibiri byabulaba ennyo eri abantu bagamba tetumwagala temuddamu kumuleeta kakati nno kyolina okwongera okuba ngaojjukira mm. ababaka baffe abapaalamenti mm. bayina engeri gye bayisaamu egundi zaabwe ezo mm. ah, balina e-, e-, ekiteeso kye baayisa Mhm. ku bintu bino ebikolerere bino mm. ebikolerere eh, bino genetically engineered food tutandika okulima emmere enkolerere nti kasooli bamukola ne bakola ensigo ya kasooli n'ogisimba ensigo eyekula mangu uganda twatandika okufuna ebizibu mu kasooli nga osimba ensigo ensigo eyo emereramu ekisaanyi emereramu ekisaanyi kimerera mu nsigo yakasogeno kokakana abalimyeko mukirabye eh. mubanga e. litukubye era jabuvudeko katono mm. wabannayuganda wabaddewo kemiranga nga kasooli atuuka mu ssaawa ey'okunyirira bw'atya kugamba yeeyagaza omulimi abanga atandika okuleeta oluyange ebikuka ne bitandika okumulya nebirya ebikola kati gwe nodduka emisinde nogenda ogula eddagala erifuyira ebisaanyi bino akasaanyi kabeera mu kasooli era bwobikkula mu bikola bwoti okalaba kabeeramu akakulira mu kasooli omwo kakati nno munnange ndiwulira ayongedde okubeera mu kasooli w'eggwanga erya uganda ndiwulira bamugamba ndiwulira va mu kasooli yalemeramu kenya egambye temutuddiza ebisooli byammwe okuva e uganda neggwanga lya burundi nabo bagambye ne burundi naye egambye ku kusinziira ku minisita uh, uh, ndabaneagambye naga nti mm, mm, mm. kasooli ava e uganda nakino waliwo sukaali omulala waliwo sukaali yava mu ggwanga lya brazil najja ng'atambuzibwa yali mu kakutiya mm. akayero ne bategeeza nti sukaali oyo si mulungi nga mm. bamukukusa bamuleetera ku mazzi tani zimpitirivu sukaali bw'atuuka tanzania neega nti temumutuleetera mm. by that time ndowooza ne rwanda yali tena batugaana kuba nga boda ekyakola tanzania uh, rwanda nayo negamba nti sukaali ava e uganda tetumwetaaga kumbe sukaali oyo aleeteddwa ne wabaawo saidi zejjinja factory obatereka oba stowa obatereka sukaali oyo mm. president kakura museveni naava nagamba ti sukaali oyo temumukwatako bwabanga ddala kituufu mm. alimu ebikikinyike agenda ogamba temumukwatako mm. ngaamaze okugwa mu sitowa nga abantu bamunywete nga bannauganda ye kati mbuuza kasooli waffe bo eh. bali gwe bagaana fe tetuli akawunga wano kati bano basozi abawoomerwa akawunga ngobi ebola figa ya sozi ino kubange wame waka unga katifa webu tambala wali ya matoke yela likirida noza katucha ali safe mm? e, mawali ya matoke soza atiro kutumia mwena ganti tira kaka unga tira kaka unga kati kumulundi guno akawunga mm, kasoli wujo bamugaanye abaka ba parliament ne government ya uganda abamu ku bakungu mu government bakirabye nti ekyokuzira kasoli waffe mu ggwanga lya kenya kiisobola okubeera nga kiri mu kugezaako kunafu ya katale oba kutugoba katale mu ggwanga lyabwe okutwalayo ebintu nga kasoli waffe nga si mubi bati kenya nga bo webato webakyagadde okukireeta nja kusaba minisitule evunanyizibwa ku byemisolo mm -hmm. nga bwe basobola okutunuulira ebiyingira Mm. bongere okutunulira n'ebifuluma mwongere okubanga mwetegeera nti ddala kituufu ebintu bino ebifuluma biri bituufu era kino kyongere okubanga kitujjukiza mm. nga bwolaba emotoka bwe yayingira nga bamya motoka <laughs> anti byonna byebyo bivaafu ugandaati kakati byetusobola okutegeerako eh. ebiyingira ebyabaeeekekamangu kale emotoka naye bwetyo bwe yayingira mm. ogenda okutuuka nobaga nti emotoka eri amadi kasoli wafava wano ffe nga tumanyi bulungi kenya etukanega nti kasoli wamasobola olwaza kansa uganda mm. mwetereze nsaba abavunanyizibwa ku kukwenenya omutindo gw'ebintu mm. betufulumya era waliwo amawulire agafuluma ku mukene waffe mm. bannayuganda engeri gye tuteekateekamu mukene abamu mukene waffe mumanyi omuteekamu omunnyo nga mungi naddala abavubi ne mumwanika ogenda okukakana nga tayitawo wali ku kyuma nga mukene alimu omunnyo mungi bannange bino tulina obigoberera mukene eh. waffe naye abavunanyiziba gwe kasi tomanya nti ekintu kifuluma bweru wa ggwanga bannange tusaba kibeere ku mutindo eh, era abavunanyizibwa bategezeddwa balabike nga babaako nekye bakola ekitongole ekivunanyizibwa kasooli waliwo ekitongole bakiyita uganda grain council ekivunaanyizibwa council and trade ministry hmm. kyekivunaanyizibwa ku birime ebyo kasooli n'ebirime ebigwa mu kkowa eryo balina okulabika nga bongera okwekenneenya n'ekitongole ekya unbs abakebera omutindo bongere okwekenneenya okusobola okutereeza akatale kaffe n'amawanga agatwetoolodde so tusaba bannayuganda abavunaanyizibwa hmm. waliwo era n'ebijanjaalo ebyagabibwa saidi z'eruweero abantu ne balima ebijanjaalo nga birungi binyirira taimu netuuka eyokussa ebijanjalo nga tebisa ebijanjalo nga tebiriimu naye nga wano mukunyirira bwekiti kijanjalo kinyirira eh? nekikuwa essuubi mm. ogenda okukakana ngaebijanjalo obiraba bisiza ebikola byabyo mm. naye nga munda temuniimu bijanjalo bannange nga nkalu bannange bekikwatako bechikwata kotubegayiride ngabo musobola okutunulira muteeka ebyokwerinda kungudde ezingira ezifuluma ekigo ekikulu kampala oba eggwanga lyonna ebyokwerinda nebibeera guluggulu nabino mubitwale nga kikulu One, 7.9 wonna woli wosinzira okubanga otumbude kikumu musanvu katonyeza omwenda ddakiika ziri kunukiriza kwera ddakiika satu mukaaga kitegeeze buli ddakiika abiri munyeza okukwera sawa mukaaga ogw'emisano gunaku olwaleero oli ku kikumu musanvu katonyeza omwenda kulwa lya mutiwa bulijjo kkiriza nkujja ku nguudo z'ekibuga ekikulu kampala mukwano twolekera mu kibuga ekimanyiddwa nga beijing wangala china abasajja batudde abasajja batudde omusajja amanyiddwa nga ji jinping ye mukulembeze w'eggwanga erya china mukwano agambye embeera eggwanga erya china lyegirimu yeetaaga kweteekateeka agambye abaana bapiganaje bayingire munda mu bisenge by'amakolo g'entalo batandike okweteekateeka bw'atunuulira obudde ekiri ky'enkuba kirabika nga kyongedde okubanga kikutte mu byokwerinda by'eggwanga erya china jjukira nti china erina obutakwatagana n'eggwanga erya taiwan olw'ensonga nti taiwan esula mu budde bwe bumu obw'enkolagana n'omusajja amanyiddwa ng'omumerika akakiiko katudde nengera abasajja bamanyiddwa nga abachina ji jimpinga okwongera okulabika nti bonnage bamwaniriza abategeeza n'abagamba nti embeera y'ebyokwerinda si ntebenkevu nabwekityo nsaba amagye geteeketeeke buli omukulembeze bwave naga nti amagye geteeketeeke omanya bumanya nti munnange omulwadde yanditandika okuluma ejjiiko biibino byenyongera okubanga nsumulula eggwanga erya china ggwanga lyamaanyi mu nsi yonna china limu ku mawanga agesigika mu nsi muno tugenda mu bya tekinologi china erina ekifo kyekwata mu kwongera okugaziya netiwaka mu nsi yonna china erina weekwata china mu nsi yonna yetusinga kubanga erina abantu bangi china bwe tuyingira mu byamajaamajaago ku ttaka amajja ag'okumazzi akaseera kayinza okutuuka omutamanya ŋŋamba yenna nayinza okwagala okulumba eggwanga erya china eyimiridde ete waggulu mu bwengula china mu nsi yonna ekwata namba 3 mu amerika namba emu russia namba 2 omusajja amanyiddwa nga omuchina akwata namba 3 agambye bapiganaje defense ministry akigambye mugambe abaana batandika okweteekateeka bw'atunuulira embeera enkuba yanditandika okutonya omulungi atuuliriza ku 17 katonyezemwenda the inside story ag'omunda jijimping agamba abaana batekeddwa okweteekateeka tutegedde waliwo ejjoge ritandise okwongera okubanga lyongera okuba nti libeerawo mu ggwanga erya china obwengula bwaffe amatwale gaffe waliwo abaagala okugakozesa ngaag'omuzannyo bino byonna wabyogeredde ng'omusajja amanyiddwa ngaomujapaani yayungudde amaje yayungudde agamu ku maato ne gatandika okutevunyanga munyira ku gumba nga golekera ddala wali ewali dakiika 23 ziise ku sawa nyeeza okumakya gulunaku olwaleero olwokusatu amawulire begato begongera okwanga agafulumaga omulungi atuliza ku 17 katonyezemwenda kula lya muntu wa bulijjo buterevu bwelambalamba program the inside story matovu hood sonko musa muzukulu wa kisolo mm. ekyenjawulo kimumusingako nti dad mohsini <laughs> bano banafe aba alwairid alwalid bano banafe aba alwalid investment limited bakufunira emirimu emitala w'amayanja bakakasiwa ministry ya labor and social development betaga bakinina zimugenda kukola ku kisawe kyanyonyi betaga ba offloaders mugenda nammwe kukola ku kisawe kyanyonyi ekya emirates airlines betaga ba housemaids mugenda kukolera mirimu gyawaka betaga ba warehouse eh, attenant omusala musava nyonyini ddala betaga abakozi abawala n'abalenzi bano nno bannaffe aba al walid abasangibwa natete junju road bali ku 07 1 mukwano otuukawo 4875 oba ku 0759 wandiika 17 zaako 3689 ku alwalid investment limited buli muntu wakugaggawala gwonaasigala mu bwavu wekka mm. ate njagala okujukiza program da inside story ekutuusibwako omukutu ogwa mtn mtn bakugamba nti bakuleetedde freedom bundles zogenda okulabika ng'oteekako nga teziggwako MTN bagamba leka omuntu yenna aleme kumazaawo kintu kyo nga tonnatuusa kulabika ng'okimalawo oba kukikuggyako nga tonnakimalawo bakuleetedde bundles ezitaggwako baziyita freedom bundles kakati osobola okulodinga okutuukira ddala ku gb 40 ng'oyita ku nkola ya my mtn app olabike ng'owoomerwa enkola eya freedom bundles okuva mu mtn mtn bakugamba everywhere you go mtn mtn is regulated by uganda communications commission okay bwe batyo mukwanona bwe bakugamba kkiriza ate nyogera okuba nga nkujjukiza badisbotique badrisbotic yambalako nyume bannange tulina kwambala nga tukyali balamu kasitofa tali kweddamu kunyuma ate ani akulaba omusiraamu esanda ssatu zikumala ezo zikumala okunyuma oga nti eh, gundi nga nyumidde mu kagaali olwo ne bakusitudde bakutadde ku begabega bakukkiriza wansi mu mimwanyi bakukkiriza wansi mu bitooka eri ku miyembe awolwo oba ogenze kkiriza ngaokyali mulamu ogende ku bannaffe aba badus botic baleeta amasuti okuva mu ggwanga erya italy okuva mu ggwanga erya taky kuva mu ggwanga lya bangladesh kuva mu ggwanga lya bungereza badus botique mukwano okugamba tuukawo bakoledde enteekateeka baleeta amasuuti mu kaila ez'enjawulo baleeta esuuti mu saizi zonna gwekyoyinza okulowoozaako kyonna weetaaga kooti oyambala ekooti ne bakozi bano batandika okukankana bano bahudu hmm. n'tandika okumulaba nga amira amangu nomuga hudu kiki <laughs> nomuga nti genda ku badizibutiku ofuneyoko okukooti neyogwa omuntu nobakubaka enjawulo nga zentera okwesala wano olwawo <laughs> olwawo okwambala ekkooti olwawo okwambala ekkooti oyagala nnyo sukweya kale katongera okubanga tambula fena batrizi botique baggulao ku saa kumi nabbiri ne baggalao ku saawa kumi nabbiri ezakawungaezi basangibwa wano mu kisenyi ku rosa market okulirana ovino mall bali ku ziro musomo sanvu satu wandiika asatu mu satu zaako nsanvu sembeyo nkaaga mu mukaaga ziro musa musanvu satu asatu mu satu nsanvu nkaaga mu mukaaga oba ku ziro musanvu ziro emu nkaga mu mwenda nsanvu mu nnya nsanvu mu bbiri ate bano aba light speed job hub limited bakugamba bano bakugu mu kubanja abapangisa kati bakubuuza olina nyumba z'abapangisa olina washing bay olina parking olina weya house olina hotel oba shopping mall oba ekifo kyonna ekipangisibwa aba light speed job hub limited bakugamba tuzze okukolagana naawe oku okwanguyiza okufuna sente zo okuva mu bapangisa bano bakugu bano bakugu mu kusolooza sente z'abapangisa era nga bagula n'okutunda puloti n'ettaka mu bitundu bya uganda ebyenjawulo balina apartments n'ettaka eritundibwa mu bitundu nga buziga kisaasi kosa ne kulambiro ah, balina half acre nga erikireka kamuli road seeta ne mmengo wakaliga yonna balinayo commercial plot uh, ku kira road okulinaana magistrate court kira oba opposite kira police station kukana kulya lane light speed job hub limited bakugamba we serve to grow naturally kale katongera okuba nga tukuwa mawulire tuwongere okuba nti tutandikire ku ah. story yeggwanga la tanzania mm, ah, story ya magufuli ntegeddeko nti abantu emitima gyonde eh. gibeewanise bampereza wano message nga ziyika bayombaomukwano gwe balina agamba mutukubya mutya pressure eri eggwanga lyaffe mm. uganda mm. kale olw'omwoyo gwa afrika katukuwa amawulire mu bujjuvu bwago bobeera ku pal fm nokkiriza notambula naffe mu program the inside story otambula n'okumanya kati kkiriza butereevu bulambalamba tongere okubanga otambula ffe nagwe mulungi ampuliriza gafulumya okuva munda mu ggwanga erya tanzania o waliwo banywanyi waliwo banywanyi mm. mukulu sonko nze waswa omukozi wengatto wano ebwayiise mhm. abakozi bengatto tewali atutumirako ate nga tukola omulimu munene bayithawe mukubaddaabiriza mukubanyiriza mm. babayita bane eh, bakobula bakobula mwenaweeta nagitunga nagikuba eddagala nagidayingamwebale bakobula mwenna we muli mm. bannange mumanye nti tubatumiddeko gwekasobera nti oli mukaambuleera otu e. Eh. okuma ngatto olina akafuabamu balina obubaawo mwe bakolera e, eh, bulinga bukioski bwe butyo banage mwe balina mwe balira ddala mm. wali omukwano gwange ali wenu saidi Uh, saidi zawo nonakasero ku muzikiti bamwita mm. sadamu sadamu awo ku muzikiti enakasero jamani webale kubanga otumbulawo nga wetufunira wuzw awo mm. webale kuba nti mukwane nga tozinyiriza mm. kale katongere okubanga tambula fena amawulire gafulumi okuva munda mu ggwanga erya tanzania mm. nga batutegeeza john pombe magufuli, magufuli. ye mukulembeze w'eggwanga lya tanzania atwaliddwa mu ddwaliro e nairobi nga biwala ttaka mm. john pombe magufuli yatwaliddwa mu ddwaliro ku mulirwano lyeggwanga erya kenya owaayi hmm? abakulembeze abakulembeze mu mawanga gaabwe temuliimu malwaliro gasobola kubajjanjaba balina kubatwala bweru ekyo ndowooza buli mukulembeze ayina buli awulira kino nga mukulembeze wa ggwanga ngaoli mukulembeze mu ggwanga lyo oba oli mubaka wa paliamenti oba oli mukulembeze wa ggwanga purezidenti lwaki gwe buli bwolwala bakuddusanairobi infact kenya yetusinga ku bujjanjabi fenna amawanga agali mu east africa fenna nti omuntu etanzania bwalwala bwe bakubatundu liswa amasasi bagamukuba ku paliamenti yeggwanga lya tanzania E, owoludda oluvuganya naye tebamudusa okumutwala mu ddwaliro lya tanzania bamubuusa basooka mutwala agakani mu ggwanga lya kenya gye bamujja ne bamutwala ebeligiamu wano bwe tulwaza abakulembeze abaffe tusooka kubaddusa kenya nagenda kenyagenda kenya waneno bapiika ba, ba, ba, ba parliament rebeka kadaga kenya abakulembeze aba wano kenya Uh, amawanga amalala bwe galwaza kenya ebyobulamu byamawangajohn pombe magufuli hmm. yetwaliddwa mu ddwaliro ekiro ekikeseza onaku olwaleero nga biwala ttaka nga alina symptoms obubonero obwekirwadde kya covid 19 yabadde alina kasenyiga siyeyagamba nti covid anti wuliriza kankusumululira ensonga hmm. yabadde alina senyiga ate hmm. wekisi bbiri mm. omukulu tebamulabako tebamukubako kyamuluba ali abadde abuze president abuze mu public okumala wiiki bbiri mm. ng'amawulire gafuluma mbu obulamu bwe si bulungi mm. magufuli atwaliddwa ateekeddwa mu nnyonyi n'atwalibwa mu kibuga ekikulu ekyeggwanga erya kenya nairobi mm. okwongera okufuna obujjanjabi ge tufuna gategeeza john pombe magufuli ekirwadde kya covid-19 yandibanga ali butoola malusu nadde okuli nakyo era akadde kati kayitamu mm. si kangu ambasada wa tanzania wane uganda dr aziz pona ponal atutegeza nti amawulire gano gonna agongera okufuluma ye tannayongera kugategeerako nti jjala john pombe magufuli atwaliddwa mu ddwaliro naye getufuna okuva mu ggwanga erya kenya oli mu program the inside story tuli wano ku pro 6b bakale rod waggulu makalina ebyokwerinda byeyongedde okunywezebwa munda mu ggwanga erya kenya naddala ku hmm. ddwaliro john pombe magufuamawulire gano basose kugaziba tebaagala ndowooza gafulume lengerabasooka bafulumya omukulembezi wa east africa security mm. enywezeddwa okusinga bulijjo bwebadde eriwo kasitaba tute John Pombe Magufuli mudwaliri wano mm. amawulire gayongedde okufuluma nti abamu ku abo ababadde close eri John Pombe Magufuli babadde nabo bawnemba n'ekirwadde kino ekya covid-19 mm. Mm-hmm. chief of secretary of state john kijazi former deputy finance minister grigori te, teu former governor of bank of tanzania beno nduru mm. the first vice president of zanzibar malim saif uh, uh, sharif hamid naye hamad ono yafa kirwadde kya covid-19 mm. kakati bano abalala bawulidde mumenya nabo bawenenemba n'ekirwadde kino covid mu tanzania ab'obuyinza abakutte nnyo nti bwoba otunuulidde waliwo ne infact bakola ba amawulire mu weeks nga bbiri emabega mm. bwe bagamba nti uh, minisita w'ebyobusuubuzi mm. mu mm. ggwanga lya tanzania omukulu yayitibwa mpango bamutwala ba mu ddwaliro ng'ali bubi amawulire negavaayo nga bagamba minisita ali bubi kikisoboka okuba nga yafudde ne bamubeka ku social media emikutu egy'enjawulo gavumenti ey'eggwanga erya tanzania nga bwomanyi nti john pombe magufuli yabadde akulemberamu kabineeti ye yonna okuwakanya ekirwadde kya covid nti tekiriyo mu tanzania era tekibaluma wabula ngaensonda ezeesigika ziraga nti malwaliro ag'enjawulo mu ggwanga lya tanzania wajjuddeyo abalwadde ba covid bangi nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo nnyo ne bagamba nedda wano tetulina balwadde ne batuuka n'okuleeta minisita mpango mu public ng'akolola nga ayagala okulaga eggwanga nga covid bw'atamuluma era nga bw'atali bubi nnyo naye ng'akolola ayasimula ali mu mbeera mbi omukka abaka mubake obubonero obulaga nti mulwadde wa covid-19 magufuli ye ngaomukulembeze yagamba tanzania tetugenda nakuleeta vaccini eya covid-19 tegenda kujja wano abalwadde covid mweyoteze eryo eddagala erituleetebwa si ddungi fayini covid asobola okubeerawo naye wano ewaffe mu tanzania taliiwo era okuva mu mwezi ogw'omukaaga tanzania ebadde tefulumya updates eza covid -19. nga waneno mu uganda bo abantu waliwo yambuziza jona ngamba nga tetukyafuna nnyo covid updates mu tanzania ekyo kyakoma dda mu mwezi gw'omukaaga 22 ate nga pulezidenti ye yabagaana n'abagamba covid taliiwo wano saagala kuddamu kukiraba ye yasooka okulabika nga ateeka mu nkola ekiragiro ekyobutayambala masiki yasisinkana omukulembeze wa ggwanga owa wano nga pulezidenti waffe ataddeko masiki magufuli ng'aganya okwambala masiki era ekifaananyi kikino ekifaananyi kikinokiki eh, nekifaananyi kino john pombe magufuli aganye okwambala era wano pulezident kaguna museveni lwe yakyala munda mu ggwanga era tanzania mm. mbwe basooka kwogerezeganya ku ssimu n'amugaa nti wange enzijja naye ewuwa eyo tewali seefu bwe sikwata mu ngalo tonenya jamani togamba nti sakukutte mu ngalo mm. kyava mugana avuga nti aa ah, ah, ne bwoba oyagala kujja na bulangiti jangu nayo john pombe magufuli agamba presida gavuna museveni ne bwoba oyagala kujja na bulangiti jangu nayo era abapiganaja abawerekera presida gavuna museveni convoy gye yatambula naye okugenda mu ggwanga erya tanzania baali balina masks Mm. presida gavuna museveni agenda okuva mu ggwanga erya tanzania atutegeeza yali alina okulabikako waliwo factory yali egulibwawo ejjinja mm. fakitareno natasobola kugenda nga agamba eddoboozi lifunyemu okukambira <laughs> eddoboozi era lifunyemu okukambira ng'agamba nti yakozeseza masiki ey'amaanyi mm. natasobola eddoboozi gwe nga lifunyemu bayogerezeganya nti yakwata john pombe magufuli mu ngalo abapiganaje bonna era olwava eyo president gona museveni ne bapiganaje nebagenda mu isolation center okwongera okulabika nti munange bekuuma ekirwadde john pombe magufuli ngaga nti aa kakati nno tindu lisu mm. tindu lisu mm. Eh. agambye nti naye john pombe magufuli yaani nga waliwo abalala abalwadde